Yeah, yeah, yeah. Do, do, do, do, do. Fiz essa canção em coma de amor. Como sou feliz e sei que estou Nunca amei ninguém um tantinho assim Sem gostar de quem gostar de mim Fiz essa canção pro tempo passar Como estou só quero te abraçar Se é ilusão desliga a razão Pra bater feliz Agora que subi ladeira sossego Que a poesia em minha horta choveu Eu te quero aqui Bem-vinda à minha vida, linda calor Você é vitamina, guia, é show Vem gruda em mim Por isso então dá-me tua mão Por isso então dá-me teu amor Por isso então dá-me teu amor isso então dá-me tua mão Por isso então dá-me tua mão, Por isso então dá-me tua mão. que subir ladeira sossego Que a poesia em minha horta choveu Eu te quero aqui Bem-vinda à minha vida, linda calor Você é vitamina, guia, é show Vem grudar em mim Por isso então dá-me tua mão Por isso então dá-me tua amor Por isso então dá-me tua amor isso então dá-me tua mão Por isso então dá-me tua mão Por isso então dá-me tua mão Como I need you E o meu coração só quer te amar Como I love you Como I need you E só quer saber de andar colado Como I love you Como I need you E o meu só quer saber de